lagi. <gasps> Oh my god, tumpah. Una use. Okay, hi guys. Assalamualaikum. Okay, setiap yang korang nampak daripada aku ni, okay, aku ada main terbaru daripada lagi iaitu Coco Extreme. Hanya malas dah nak buat. Dah nak raya eh. Tapi sebab Milo kan. Ha. Kita cubalah okay. Ada tiga jenis. Okay, yang ni je bukan smoothie. Yang dua ni smoothie. Okay. Okay, tanpa membuang masa. Marilah kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Okay kita cuba yang bang-bang Milo dahulu lah ya macam biasa Okay. uh, ya. ah, yang ada Milo tabur tu yang ni ke yang ni eh tapi macam tak nampak je so sebab dah lama beli kan so aku rasa aku tak payahlah tunjuk kita goncang je lah terus ok dulu bawa tepi dulu kita goncang ok ini dia bang-bang Milo bang-bang Milo ok kita goncang bismillah buka Milo dia Ni pearl Emel Milo dengan Milo Signature Smoothie tu dua-dua pearl yang Milo Matcha je guna apa jelly Jelly apa tak sure Honey ha, jelly kot uh, Semua ni aku minta normal sugar Yang dua ni boleh normal atau no sugar aku order kat apps Yang ini pun normal Yang ni boleh half uh, Ini banyak sikit yang Matcha tu Okay dah poncang Bismillah Yang ni ah, ada Milo tabur ke semua ada Tak sure lah Bismillahirrahmanirrahim. Bang bang Milo. Alright. kita kacau sikit lagi. <gasps> Oh my god, tumpah. Kita sambung guys. Maaf ada pertumpahan berlaku tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. First, first aku dapat Milo yang taburan tu. Sekejap ya. Eh. Itu mungkin sebab tak cukup kacau lagi. Ya. Manisa. Ah. Beng-beng ni biasanya dia ada apa bang bang series ni macam mm, yang ada brown sugar tu aku tak sure tapi biasanya bang bang tu yang macam tu lah macam bang bang milk tea bang bang fresh milk ah aku jarang tapi manis yang ni memang manis rasa milo tu terasa lah pekat lah lepas tu barat minum air milo milo tabu ada pearl tak sure brown sugar tu ada juga kot okay, Milo biasa Tambah pearl, Tapi sedap lah kau lah Milo tu Ini smoothie dua ni pun dah mula mencair Sebab aku tak simpan dalam freezer Tapi boleh nampak masih ada Dia punya Masih blended atas tu uh, Milo Signature Smoothie okay Ni pun ada pearl Bezanya dua ni ice blended Dengan ni air biasa bukan ice blended Okay kita goncang lah Baru-baru beli beku lagi besar kan Ni pearl dia pun dah melekat weh. Marilah kita cuba Milo Signature Smoothie. Bismillahirrahmanirrahim. Kacau sikit. Oh, kan tumpah lagi. Tapi ya, okey lah sekarang dah boleh kan. Semua dah boleh beli saiz dia. Boleh even smoothie. Kalau tak, dulu tak boleh. Mungkin kena beli lah. Pisang nak habiskan. Bismillahirrahmanirrahim. Milo Signature. Bismillah. Hmm. Ini ada crunchy tu. Ini macam oat. Crunchy tu oats eh. Hmm. Hmm. Penat aku nyapel. lah. Okay, ini macam kurang manis sikit daripada yang ni Aku tak sure ke sebab ni dah minum manis kan Sebab ni ada oats tu, crunch tu macam balance kan Tapi rasa lah, dia lebih kurang lah Milo tu ada Tapi tak adalah kuat gila Last one, Milo Matcha Smoothie Milo Matcha Smoothie Ni tak nampak dah warna Milo ni adalah kat bawah Ni ada crunch tu juga ke? Ni mungkin baik-baik lah kan macam Bismillahirrahmanirrahim Milo matcha Jadi dia kuning ke? Bismillah hmm. First first aku dapat jelly Macam pelik sikit rasa dia Rasa Milo tu tenggelam weh Tak rasa Milo, rasa macam je Ini kau tak payah nak mengunyah sangat Ada sepaik-paik kuat gila Ibu aku minta normal sugar dia tak manis tau Macam tu kuat pahit dia Untuk peminat macam boleh lah order ni Tapi dia memang pahit weh muak tu minum milo eh pada aku kalau nak <laughs> kelainan boleh order yang ni macam milo macam ni pahit-pahit kelat-kelat milo dia tenggelam weh sikit-sikit hujung-hujung yang kau dapat rasa untuk aku preference aku yang ni lah milo signature smoothie ni sebab apa nak bandingkan ni dia lebih kurang sedap lah milo eh cuma ni dia smoothie ah tu lebih macam satu kat situ lepas tu dia ada crunch oats dia ada oats tu ah tu macam buat lagi sedap lah Okay, tapi ni pun sedap je. Cuma aku rasa kurang sikit lah macam ni sebab kalau kelek, pahit. Tak suka sangat. Wah, Eva aku dah minta normal sugar pun still pahit. Tapi kalau yang peminat macam boleh ada alu-alukan eh. Okay. Kalau beli Coco Extreme. Memang dua ni Coco Extreme. Ni bukan Coco Extreme lah. Ni macam Extreme. Tapi kalau rasa nak betul-betul rasa Milo yang ni lah. Ada oats tu macam sihat-sihat sikit-sikit lah. Tu sajalah video aku untuk hari ni. Apapun, terima kasih pada yang sudah sudi menonton. Jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe. Pada yang belum subscribe, tak tolong subscribe, okay? Tu saja. See you guys in the next video. Bye-bye.